أزول فلاخوت أزول فلاون نصوفي سواني تيكلت نظن السلامة وكنت يغوارا وكنت يغوارا هذا ونيني غا صورفتي غا غاف السقسين إيدي مغا في تديانين إيدي دحكام تصيق جاكون ماشي سلفغي ومشا نقلاغ نوغالد اكن نزمر اي وكان اد نكمل الشغل نا غسقي آه، فغيغ اد فكاغ تيري اي ولت متنا اسيا ايدي ديوران اسيا ساعة ثلاثين يسقسن دي العمريس آه، تناد سونيا اي خذ فيدي ون معنا فغيغا مشي وراغ ماذا قلت قبلاغ نغلق هي إيه، الساعة ناخد ثلاثين سقوسن ديوث نتمطوط آه، ثغرة تخدم تسعة يخدميس إذا نتات يخدمن غاف في مولاني السناد آه، باباس آه، يهليك إذا نتات يخدمن إوا كان أتعوان توشل تيس دي ديديرن أكني لطو الحال سناد بيد يون ورقاز خمسة وربعين سقوسن ديال عمريس كان يخلقيت خمسطاش سقوسن تناك درجز يترجون تاك تلاوين تناد أذبغون تلاوين اذ بغونت اذا غنت ذيوان آه، يزمرن أي ديوان يزمرن ماشا أغور اسعيخ دي الخضوف أتقبل اتقبلا ذاك ذاكني ارجاز اكيني ينايد مرن زوج انقي اتقيمت بكخان تناد آه، ثورا وزغارة امي خدمه ما قلا جوين ينخضب النظام ناخذ قبل غير كازيكيني أد كلش أمر الفغيم أسقسي ما يشبان واقي تيريريتي السدان أرقازاكيني إمينا نتقيم الدخان وخام ماذا قلا يزمر أكما يعقش شميني لا كنت واش ولتي إمي ذا يهلك ويخدم راه أذ كمي تيتعاونن الا قصد يحسو باللي ما رايح كميد يحبس ذوك خام اذن نتا يغلن ادي يتصرف غف خامنون تاكي تا مزواروث وسين غرا ارجاز يقبلن نشتا ولاش يرجازن يخدمن في يضولانسن يا كان لان كرا يرجازن ما سينيت مطوطيس اسر ظلا زوج دورو يما انا غسكا غكا كي ولتما سنين آه وثني غا فافا في فلاسن تاقي تا مزواروث سنات اجي غير مدي حبس سخان يزمر أم يفك تاجرنانتيم نا الشهرية ينم لابي ينم كل قور يزمر أم دياغ اينك اجيد تاغض كل كور نا كل ما توخلصان سعيد لابي ينم تاجرنانتيم اتفاد غرفرة تعدي الزات حانوت أدفض كرا يعجبم أتكشمض أتداغض أتفاض بصح مراتي اللي تمطط بوركاز مس نيضا غيد مديني دا شاخ مضيس أكاكي اهدران يرقازن أم ديان يبواس تيكلت سناث معنى ماشي كلاس أرقاز أراك ميرن سخان ماسيني تفكيد كرا نغاغيد كرا أميني إيومي أقليك مذقوخان تسطط تقانض ولاش أشوك ما إرجازن اكا يتخممن ماشي يوك ماشي يوك معنى نك قليلة مدقارة دا شورك ميار رجول أسفات قيمة دقخام وسعو راه إدري من يريفسني تيشكي ولاش لابينم يريفسني اتو أتوغالوض دار قازي ما يتصرفن فلام دار قازي ما راه مدينين دا شارع داوير أتوغالوض ما كنخدمن كرا تلاوين هاد من بغروم إوكن أثنت تجمعات الجمعات أين النظام تغالض در طلظ أتغالض تسعود طلاثة غموس زميرات أتغالض الطاس سيوين راه يبدلن فلان تاقي تامزواروث تاقي ما قلا كم الطامطوث إيقفغان تخدم أتعو إدري من في اللي آه، نتدريم تناغ لانديبوندونس فينانسيغ لان تلاوين خدمنت ايوا كانو تعاود نترا إلى غوتين خاطر لا غوتين تنقص تاويد الهلاك تاويد توسر تاويد التصل وين مراتي لي تمطوس خدام اتفاض أتسي نظيم دانن النظام أتحفظ كل سد المضض كل كل لو مينوث مرات قيمض وحدم ذقو خام تشكي يتزوجض أرجازي ما أميني قيم ذقو خام مرات قيمض ذقو خام بلي خديم أتغلبة تتاويض التراب يرتكو زيت أكدو صالون أتخمص شغلين يفوك الشغلين أم بعد أقلي كم تقلقض أسكمل دي تليفون أسكمل دي فيسبوك أسكمل دي هنا أسكمل كامل داكير أتغلب ماشي ديك مينيا تي اللي نم أتروح تنظيم أتروح شبحام أتروح كلش هادي روح أثان أدو غلط وتسرب ميلا كم أتا غير كازاكيني أسفك الشروطين أتن يقبل أسنيني أن تيقبل إثن أميني ذن كاري خدمان فخامن ون أذن كيني أرم دياغنيني ميهوان أز كيموث أم كرم تضرو ناخ أنجعل ويموثرق يفريم ثبريب فولاش لا نمدن زوجين تلاتين يسقوسن فران خمسين يسقوسن فران أو تزمير أتضمن أتضمنض الدوني ثاقي ميلا ثقاضي مانيم كميني أتوغلظ سيت مطوث تي لليث انديبوندونت غارث مطوط شدن القيود تتوارزض دكوخان توال ديبوندونت التلحوظ لا تيليكوموند كني مدينة كان كان قبل ترقزاكي زوجض ستهنيض إميلا بقرض أرقزاكي درقز رافغون تاكتلاوي ما ولا توالد إيمانيم وتزمير دارا أميني خمم إلى عقوبة خمم إدونيتيم أميك أراتي ميلا ما إلا ولاش أرقزاكي ذي الدونيتيم ميموت يموت نغ أمك أرى تكملض تودرتاكي تجي مجلة سعيد إن سيكوريتي كرا أه سواين أرى تجمعات نغا تردي تلماس نغا تردي الريف أرك كمي دوني ثيم إمارة راه يدس خطر زواج نتورا يغلد القمر ولا شينك زوجن السنين داين وفيه درقز ثيم تورا أقلا ذي زمان إقرصفن أتزوج الصبح دبرو التمديث ودقر غايك مدن كيف كيف وماشي يك مدن كيف كيف ماشا إلا أتزرم بليك أكاقيم إثوال ثودرت ثورة أكاقي ثوال الدنيت ثورة إلا إمذانا أتزرن أقفل أذنكزن إلا قسن أدميزن ذا يجي سعر أثي دينير إيوسا ثورة ما إلا كميني أرجازاكي تبغيت تقبلو شروطيس أتزوجها تقيم الدخان أتغالد وتصرف دارا في مولاني ما تخدم دارا في اللسان روح أقبل مايلا ذهيم ذكام إذ البنكة بخا منون فلا قبد وخا منون وقبل راه جي أخاطر ما راه تروحاض أدي روح المصروف أبخا وين أرجازيم أوت نسعجي شارع كجيتني كم زواروت في سنات تنياد ذرجاز يقعجبني ياكو تلاوين وليك ميني ما يعجبكم ماشي ما يعجب ستي تلاوين ماشي ياكو تلاوين كيف كيف ماشي ياكو رجازم كيف كيف ما قلا تحول فاطمة نيم دواجي دارجاز يتنادي سي تنظيم دواجي يعني يتخيل دي المخ ما كان يقرا من قلات روح مثولات ماشي دواجي ملاقان à travers des concessions des sacrifices طاس طاوسي وين ارمي روح المتزوجة تزوجت ورقه امينيغ في حل دايا كان ارمينيغ تاقي تيريريتينو ويد تيديك بغان ازند فكاغ راي غاف امي ارا خدمن ازند فكاغ يوليهن ود فكاغ تيريريتي سقسين نسن اي دارون سونيا اغوباز نيميديا بوين كوم sonia.radio-numidia.com تنميرت أرتملينيث